מי שמסית לעבודה זרה, עונשו מוות. וכל מי שהולך אחריו, גם כן עונשו מוות. זה פסוקים מפורשים. תסתכלו ברמב"ם, בפירוש תרי"ג מצוות בחלק א' במשנה תורה, ביד החזקה. ממילא השניים האלה על פי דיני התורה מסיתים לעבודה זרה אבל אם הם יעיזו עוד לצייץ אותם ליצנים אז כבר אני אתן להם עוד מכה הרב יוסי מזרחי יושב לו בניו יורק משם הוא מדליק את התלמידים שלו בניסיון לצאת ולרצוח את איתן ואותי. כמה אירוני שזה קורה דווקא עכשיו, בתקופה בה יש מסביבנו כל כך הרבה רציחות בשם הדת. דתות מבוססות על פחד וכפייה, ומילות ההסתה של יוסי הן ההוכחה לכך. כנראה שיוסי גם נבהל מכך שבסרטונים שלנו חשפנו את הסילופים שלו, ואת חוסר הבקיאות הבסיסית שלו בתנ"ך. לדוגמה, בעוד הרב יוסי מזרחי ניסה לייחס את נבואת ישעיהו בפרק ז' אל לידת הבתולין של המשיח למלך אחז, בטענה שמדובר במלך צדיק ונפלא. בפועל, וכל ילד שלמד תנ"ך בבית ספר זוכר זאת, התנ"ך בעצמו מגדיר את המלך אחז בתור אה, מלך עובד אלילים, רשע, אכזרי ואיום, שאפילו הקריב את הילדים שלו באש לאלילים. אתם מבינים? כשמישהו מעז לאמת רבנים על דבריהם, הם מסיתים לחסל אותו. אבל אנחנו מסרבים לרדת לרמה הנמוכה הזאת. אנחנו אמנם לא מתכוונים להתפשר על האמת, אבל יוסי מזרחי, אנחנו בכל זאת אוהבים אותך, סולחים להסתה שלך ומסרבים לשנוא אותך בחזרה. אף על פי שאנחנו ממש לא מסכימים עם המסר שלך. שהרי ישוע ציווה עלינו, אהבו את אויביכם, היטיבו עם שונאיכם, ברחו את מקלליכם, והתפללו בעד הפוגעים בכם. גם ישוע המשיח כל כך אוהב אותך, עד כי נתן את חייו בכדי לכפר עבורך. וזה למרות הדברים שאתה אומר עליו. ודרך אגב, אנחנו יהודים, ישוע יהודי, אנחנו לא מקדמים נצרות ולא הפסקנו להיות יהודים. אנחנו גם ממש לא מעוניינים שמישהו יפסיק להיות יהודי. אנחנו גם לא הולכים אחרי האפיפיור, משתחווים לפסלים, או כפי שהרבה רוצים שתאמינו, מאמינים בשלושה אלוהים שונים. אבל כנראה שיוסי נבהל מהעובדה שכבר יש קרוב למיליון יהודים ברחבי העולם שכן מכירים במשיחיותו של ישוע. למי שמבולבל מדעות קדומות, אנחנו בסך הכל מאמינים שישוע הוא ההבטחה לכל נבואות התנ"ך על המשיח. כולל נבואת דניאל על כך שיבוא לפני חורבן בית המקדש השני, מה שקרה לפני אלפיים שנה, כולל נבואות ישעיהו, דוד וזכריה על כך שיידחה על ידי עמו, יסבול וימות בעבור חטאינו. איומים על חיינו, מרב כזה או אחר, לא יעצרו בעדנו. ולכן המשכנו וציטטנו כמאה טענות של רבנים נגד ישוע והברית החדשה. עליהן השבנו בלמעלה מ-50 סרטונים קצרצרים של כמה דקות כל אחד. אתם מוזמנים לצפות. www.mesaya.co.il